Я верил, что справедливость можно найти в здании суда. И среди белого дня. Но я обманывал себя. Темнота отвечает только на темноту. По правде говоря, я лучше умру дьяволом, чем буду жить как Мэтт Мёрдок.